Bonjour, je m'appelle Hélène et aujourd'hui je me rappelle de la crème glacée en Syrie. Donc aujourd'hui, je veux te raconter la meilleure crème glacée que j'ai mangée. Premièrement, la crème glacée, c'est le mot canadien pour glace, donc un dessert glacé, fait avec de la crème. Euh, et la meilleure que j'ai mangée, c'était à Damas, en Syrie. Pourquoi on est allé en Syrie? Parce qu'en 2009-2010, euh, Dan et moi, on a fait un voyage autour du monde. Donc, on a voyagé dans plusieurs pays. Euh, et en 2010, on était rendu à Istanbul, en Turquie, qu'on a adoré. Et la Syrie, c'était tout près de la Turquie et on a décidé d'aller passer deux semaines en Syrie et on a adoré la Syrie. Bien sûr, c'était avant la guerre. La guerre a commencé en 2011 et c'est très triste d'ailleurs. Donc, pendant qu'on était à Damas, la capitale de la Syrie, euh, on a entendu parler de la crème glacée Bagdash, c'est le nom du magasin Bagdash. Euh, et Bagdash c'est situé dans le souk. Donc, euh, c'est un beau souk euh, moderne, pas comme le souk d'Alep qui est très vieux, ou qui était. Euh, donc, dans le souk de Damas, il y a beaucoup de boutiques. et il y a aussi connecté avec le souk, il y a les caravanes serrailles. Ça, c'est où les caravanes allaient s'arrêter pour passer la nuit à l'époque où tout le transport se faisait par caravane à dos de chameaux. Donc, on a aussi visité les caravanes sérailles où avant il y avait des chameaux et on voit encore les belles petites montagnes d'épices de toutes les couleurs. Donc, le souk et les caravanes sérailles, c'est vraiment cool. Donc, le magasin Bagdash, il est dans ce souk. Euh, et quand on entre, on voit des hommes, des gros et grands hommes avec des gros bras qui battent la crème glacée. Donc, c'est assez impressionnant de voir ces hommes battre la crème glacée comme ça et le son ou la musique que ça fait aussi, c'est cool. Et euh, cette crème glacée contient une gomme mastique qui donne de la texture. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant et que la structure est aussi unique. Quand on sert la crème glacée, euh, normalement, ils vont mettre des pistaches dessus. et Peut-être d'autres noix, je me souviens pas, mais certainement, il y avait des pistaches. Donc, euh, quand on a fini de manger notre délicieuse crème glacée, on peut continuer à se balader dans le souk ou on peut sortir du souk. Mais il fait très chaud. Euh, c'était au mois d'avril, je pense, ou au mois de mai. Donc, il commençait déjà à faire très chaud. Et pour protéger les voitures, souvent, les gens mettent des tapis sur le toit et sur le capot de la voiture pour les protéger du soleil. Et bien sûr, la Syrie, c'est au Moyen-Orient, donc il y a de très beaux tapis partout, des tapis à vendre qui sont accrochés au mur. Et dans le souk, il y a beaucoup de cafés euh, normalement, au Moyen-Orient, on ne boit pas beaucoup d'alcool officiellement, mais on boit beaucoup de café et on mange beaucoup de crème glacée. Donc, il y a des cafés partout et on peut aussi trouver de la crème glacée partout. Euh, très bonne, mais pas aussi bonne que Bagdash. Tout le monde mange toujours de la crème glacée en Syrie parce qu'il fait chaud. Je me suis d'ailleurs demandé si Bagdash était encore ouvert à cause de la guerre en Syrie et j'avais trouvé des critiques sur TripAdvisor qui dataient, je pense, de 2016. Donc, le magasin, la boutique Bagdash et le souk sont encore là, probablement parce qu'ils sont dans une zone contrôlée par le gouvernement, donc moins affectée par la guerre. Donc, euh, si la guerre finit par euh, se terminer un jour, je te recommande d'aller manger une délicieuse crème glacée chez Bagdash à Damas, en Syrie. Donc voilà, c'est tout pour mon histoire de crème glacée en Syrie. La prochaine fois, je vais te parler des chèvres en plein centre-ville de Kolkata, en Inde. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur helensepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise et même un petit quiz. À bientôt!